हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक्सेल में खास क्या है आइए दिखाता हूँ इसके साथ साथ हम लोग एक्सेस की भी थोड़ी बात करेंगे जैसे मान लीजिए ये एक्सेस है और यहाँ लिखा हुआ है रोल नंबर तो अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर वन एंटर करता हूँ और यहाँ पे नाम कोई लिख देता हूँ ठीक है फिर यहाँ पे क्या मैं रोल नंबर वन एंटर कर सकता हूँ चलिए एंटर करते हैं अभी तो एंटर हो जा रहा है दूसरा नाम है श्याम का तो यहाँ पर ये एंटर कर पाना पॉसिबल नहीं है ये बात थी एक्सेस की जो कि एक्सेस में प्राइमरी की कीज का कॉन्सेप्ट होता है लेकिन एक्सेल में क्या होता है एक्सेल में ऐसा नहीं होता है तो आप क्या एक्सेल में यहाँ पे वन एंटर करेंगे यहाँ पे कोई स्टूडेंट का नाम लिख दिया राम फिर यहाँ पे क्या वन एंटर कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर भी आप वन एंटर कर सकते हैं और एक्सेल इस बात का विरोध नहीं करता है एक्सेल में ये एंट्रीज अलाउड है तो क्या कोई एक्सेल में ऐसा तरीका है जिससे हम इस चीज को अवॉइड कर सकें तो जी हाँ बिल्कुल है आपको क्या करना है सिंपली इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है और सीधा कहाँ चले जाना है डेटा वैलिडेशन पर और यहां पर आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन क्लिक कर दीजिए इस पे और क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाइएगा कस्टम पर यहाँ पर आपको लगाना है एक फॉर्मूला क्या लगाना है काउंट इफ ठीक है तो यहाँ पर लिखिएगा काउंट इफ इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाइएगा आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर ये जो एड्रेस है ना इस पूरे एड्रेस को लाइन से ये सेल्स को सेलेक्ट कर जाइए सेलेक्ट कर दिया ठीक है सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस सब में डॉलर लग जाए अब डॉलर का मतलब तो आप समझते ही होंगे ठीक है इसके बाद क्या करना है आपको कॉमा देना है और ये जो पहला सेल एड्रेस है इसको सेलेक्ट कर लीजिए कर लिया इसके बाद क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज कर देना है इज इक्वल टू वन कर देना है फायदा क्या होगा कि यहाँ पर यूनिक वैल्यूज ही ये लेगा ठीक है अब यहाँ से ओके कर दीजिए अब यहाँ पर आते हैं यहाँ पर वन डालते हैं ठीक है ये वन डाला यहाँ पे टू डालते हैं तो टू तो अलाउड है ही अब यहाँ पे क्या करते हैं फिर वन डालते हैं जैसे ही वन डाल के यहाँ पे आएंगे तो ये क्या बोलेगा ये देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कह रहा है this value does not match the data validation restriction defined to it अब इसमें एक काम और आप कर सकते हैं यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन हमने लगाया है इसमें काम एक काम और कर सकते हैं आपके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है एरर मैसेज आए तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए तो यहाँ पे एरर एरर अलर्ट में जाकर के यहाँ पे जो भी टाइप कर देंगे वही लिखा हुआ आएगा ठीक है please don't repeat don't do not repeat ठीक है तो ये लिख दिया प्लीज डू नॉट रिपीट और इसको क्लोज कर दिया और क्लोज uh, करके ओके okay कर दिया तो अब यहां पर जैसे ही हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो यही आएगा प्लीज डू नॉट रिपीट देख सकते हैं आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी एक्सेस बेटर है एक्सेल से लेकिन एक्सेल ज्यादातर लोग सीखते हैं तो एक्सेल में भी इस तरह का वैलिडेशन आप दे सकते हैं थोड़ा आ, आपको ये सीखना पड़ेगा कई बार करना पड़ेगा तो आ जाएगा आपको ठीक है okay